Halo guys, balik lagi sama saya sedot Game. Buru-buru ini woi. Gila, sis battle hampir aduh, gila. Telat gua. 10, 10, 14 ya kidul gila banget ini. Duh, nggak ada yang bisa diserang ini, Bre. Inilah paksa buat ngabisin pedang doang ya. Ini sih gila sih ini. Ini deh. Waktunya woi, waktunya woi. Woi, waktunya woi. Let's go. Gila bener ini. Aduh. Sibuk gua tadi siang ya. Kayaknya aduh bahaya ini agak terbengkalai ini SW ini. Udah agak lumayan sibuk gua. Buset, bisa pas begitu. Holy shit, holy shit. gantian lah Aduh. Rengsek Orion. Ini gimana gue bisa jalan kalau begini? Oke. Okay. Tuh, gila ini apa-apaan ini ya? Tuh. Gitu. Wih, oh, gila sih ini sih. Nggak ngeprok mati casun gue ini. Op. Op. Please. Oke. Okay. Ini sih gila bener ini ya. Oke. Okay. matiin lah inilah oke sip ya oke gila ini emang brengsek gila Oke. Okay. Apa pernahnya ya gue hajar ya? Pernahnya deh. Aduh, salah lagi brengsek. Tin dulu lah pokoknya ya. mati Oke, sip. Nah, ini sih bisa di auto ini ya. Gila, ini benar-benar nih. Kayak dikejar apa gitu gue ya. Auto aja lah. Oke, oke dapat ya. untung ya nggak untung-untung juga sih gila gila gila prok please prok pelap prok I believe I kita bunuh sih ini ya dulu ya oke strip step, dalam bingit Oke. Tapi ini benar-benar tumben loh. Si pernahnya agak pemalu ya. Jarang banget dia ya kita bom walaupun damage nggak jelas ya. Shit. Oh shit. Uh gila. <laughs> Oke sini. Oke, kita bunuh si ininya. Oke. Okay. Oke, sip. Mastiin mati ya si wadamnya. Oke. Oke, mati juga lu. Uh, ini bahaya. Untung tapi udah nyerang ya, pernahnya ya. Gila bahaya banget ini. Oke. Ini deh. Di dua ya. Oke, okay. nice. Mati nggak ya ini ya? Oke. Okay. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. bagus loh. Oke, masih dapat gila, keren gue ya. Ini Lusen bunuh diri sih. Bom kali ya. Bom deh, coba deh. Let's go. Coba ya. Ok. Please. Oke, okay, bentar. Anavel sih, cuman si kuda deh. Oh no. Anjir, salah. Uh, gila. click gua. Gila, hoki banget ngeprok dia. Please, stun semua, please. Please. Oke. Okay holy shit holy shit Oke. Okay. Aduh, bahaya ini. Cleanse pasti dia. No enggak ya tum <laughs> oke okay. apa-apa kita bisa bom ini oke okay. satu turn doang soalnya ya oke okay. bisa juga oke okay, jangan diledakin mati dia abis ini ya oke okay. uh kita harus ledakin nih si sealnya ya oke okay. oke okay, sip Mantap. Masih sempet gue ya. Gila, keren banget gue. Huh. Ini agak susah sih. ini Oke, ini deh. Let's go. Udah hampir menang musuhnya. Gila, ini cacat banget kali ini ya. Seeds apaan ini? Jangan stun. Oke, sip. Oke. Uh, mantap ini dulu kali ya oke kita make sure ini mati dulu deh oke gue takut dia nggak mati doang sih kalau gue langsung skill 3 oke sip ushit ushit ushit ushit ushit waduh mampus sih bulldozer gua Aduh, resis, Damn it. Oke. Ini bisa menang sih gue sih. Oke, okay. bisa ya ini ya. Coba ini. Hop, Oke. Okay. gila bener men kejar lagi bang kejar terus bang oke okay. Ah, ajar lagi kejar lagi oke okay. hmm jelas ya <laughs> oke okay. lagi lagi lagi lagi lagi lagi bisa sih menang ini tinggal nunggu doang ya oke okay. Oke, okay. dapat ya. Gila, tinggal satu tower lagi, men. Oke. Okay. Hmm, ini bahaya ini. Kita lihat ya. Ini kan pasti ngajar Sirina nih. Si Fongyannya. Oke, okay, kita pakai ninja. Let's go. Plus ini ya. <laughs> Kalah ya sudahlah. Enggak susah juga mikir gua. Buru-buru soalnya ya. Oke. Okay. dulu lah mati lo oke okay. oh shit holy shit bahaya ini si kemun gua stun please oke jangan pro oke okay. bang kill bang bisa sih ini kayaknya guys kayaknya sih bisa optimis aja ya oke oke bisa ini ketinggiannya bisa nggak ya bisa ajar oke okay. oke okay. Oke, okay. trot. Enggak full skill ya? Pengennya ya? Oke. Okay. Jar bang. bisa sih ini holy shit stun Oke, masuk list sedikit lagi guys dapat please uh dikit lagi men ah shit Pakistan. Oke. Okay. lagi tuh. Please, please, please. Bisa ini. Oke, okay, auto. Oke. Okay. Please, please, please, please. Uh, dikit lagi, men. Counter. Oke, mantap. Uh, swipe out formation, man. New achievement unlock. Oke lanjut ya, R11 kebuka, langsung serang aja lah. Udah mau habis waktunya, gue coba lusen ini deh. Main cepat aja kita ya. Let's go. Uh, bahaya sih kalau di steal brengsek lupa gua. <laughs> nah, tapi sih harusnya dia nyerang si frigate ya, si siapa ini El ya. Semoga nggak nyerang si Kahli gitu ya. Oke. Okay. Kita lihat, semoga. Mantap jiwa. Oke. Uhuh. Mantap ya. ini coba deh. Uh, pakai Laika juga kita. Laika versus Laika ya. Sama si Triana. Oke, bisa nih Let's go. Gemini ya, inceran pertama kita. <clears throat> Oke. Eh, nyantai, woi. Nyantai, brengsek. Hmm, rasa lu. Rasa lu. Mampus. Rasa. Rasa. Oke. Okay. Hmm. Oh, shit. Oh, untung ya. <laughs> Oke. okay. Oke. Okay. Uh, uh, uh, uh, uh. Cicil dulu ya. Aduh, resis ya. Oke, tenang aja. Oke, mantap. Hmm, mantap banget. Wuh. Bahaya kalau dia di fan break itu. Mampus loh. Waduh. Ajar lah. sih Sikit lagi, Bre. Oke. Okay. Oke. Okay ini yang bahaya nih ini bahaya nih harusnya sih bisa ini menang ya main dot ya harus lawan Laika ya kalau pakai Laika juga <laughs> kecuali kalau udah pasti mati kita kill ya oke okay. eh, ini nggak mati juga nih bang oke okay, mati lo. uh dikit lagi bre mati nggak ya janganlah ngehil dulu kita ya Abok ntar oke okay, bye bye oke okay. <clears throat> mantap uh. oke okay. okay. langsung aja coba ya oke okay. kita coba pakai twin sama Orion deh udah nggak ada pilihan lain ya pasti cepet ini oke okay. let's go Gak mau menang ya, musuhnya si Kidul dua kali lawan mereka kalah mulu gua. Gila. Set, set. Aduh. Resi semua bagaimana ini? Bagaimana? Nyak, nyak. Oke. Okay. Proc please mati garunya kalau prok ini. Shit man please proc mati ya oke okay, sip oke okay, tap oke okay, bagus banget menang ini kita ya damn it tapi waktunya waktunya waktunya ya ampun ya ampun telat gua brengsek proc tap oke menang kita sayang banget tapi udah mau aduh sel gua bagus bagus ini seats gua ya udah set udah 191979 tinggal menunggu aduh damn it oke okay. oke okay tragis banget defeat gila juara tiga kalah bener kita ini damn sedih bener ya sial gue sibuk banget sih rengsek emang <laughs> ya yeah. Oke, mantap ya. Oke, segitu dulu ya. Oke, tapi yang penting gua achievement unlock ya. Satu tower rata. Thank you. Comment, like, subscribe. Bye-bye.